লিবাৰ অফিচ Base সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম কেনেকৈ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হয় কেনেকৈ ৰিপৰ্ট ফিল্ড নিৰ্বাচন কৰা হয় লেভেল দিয়া হয় আৰু সৰ্টিং কৰা হয় ৰিপৰ্ট লেআউট চিলেক্ট কৰক আৰু ৰিপৰ্ট টাইপ ষ্টেটিক বা ডাইনামিক হিচাপে নিৰ্বাচন কৰক ইয়াৰ বাবে আমাৰ চিনাকি লাইব্ৰেৰী ডেটাবেজ উদাহৰণটো লোৱা যাওক এই লাইব্ৰেৰী ডেটাবেজটোত আমি কিতাপ আৰু সদস্য সম্পৰ্কীয় তথ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখিছিলো সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ কৰা এখন টেবুলো আমাৰ আছে আগৰ টিউটৰিয়েলত আমি ফৰ্মছ আৰু কুৱেৰিজ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিলো এটা ৰিপৰ্ট কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকাৰ আগতে ৰিপৰ্টনো কি সেই বিষয়ে শিকা যাওক ৰিপৰ্ট হৈছে কুৱেৰিৰ নিচিনাকৈ ডাটাবেছৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰাৰ এটা অন্যতম পদ্ধতি আমি ইয়াত লেআউট লুক আৰু ফিল সলনি কৰিব পাৰোঁ যাতে ই পঢ়িবলৈ আৰু কাগজত প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ সুবিধাজনক হয় ডাটাবেছৰ টেবুল বা কুৱেৰীৰ পৰা ৰিপৰ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰি তাত টেবুল বা কুৱেৰীৰ সকলোবোৰ ফিল্ড থাকিব পাৰে অথবা নিৰ্বাচিত ফিল্ডৰ এটা মাত্ৰ গ্ৰুপ থাকিব পাৰে ৰিপ'ৰ্ট দুই প্ৰকাৰৰ ষ্টেটিক আৰু dynamic যেতিয়া এটা ষ্টেটিক ৰিপ'ৰ্ট চাবৰ বাবে খোলা হয় ই সকলো সময়তে ৰিপৰ্টটো তৈয়াৰ কৰা সময়ত থকা তথ্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াক স্নেপশ্বট বুলিও জনা যায় কিন্তু এটা ডাইনামিক ৰিপৰ্টে যেতিয়া ইয়াক খোলা যায় তেতিয়াই ডাটাবেছৰ পৰা শেহতীয়া তথ্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে ঠিক আছে এতিয়া এটা সৰল ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা যাওক লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটোৰ বাও পেনেলৰ ৰিপোৰ্টছ আইকনত ক্লিক কৰক সু পেনেলৰ use wizard to create report ইয়াত ক্লিক কৰক এইটো হৈছে ৰিপৰ্টৰ তৈয়াৰ কৰাৰ সহজ আৰু দ্ৰুত অপশ্যন এতিয়া আমি এখন নতুন উইণ্ড দেখা পাইছোঁ যাক ৰিপৰ্ট বিল্ডাৰ উইণ্ড' বুলিও কোৱা হয় বাওঁফালে আমি ছটা ধাপ থকা উইজাৰ্ড এখনো দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ আগৰ টিউটৰিয়েলত আমি তৈয়াৰ কৰা এটা কুৱেৰিক ভিত্তি কৰি এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি উইজাৰ্ডখনৰ মাজেৰে আগবাঢ়িম কুৱেৰিটো হৈছে history of books issued to the library members আমি এক নম্বৰ ধাপ অৰ্থাৎ ফিল্ড ছিলেকশ্যনত আছোঁ ইয়াত আমি ৰিপৰ্ট ডেটাৰ চৰ্চটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিম এখন টেবুল অথবা এটা কুৱেৰি ওপৰত থকা ড্ৰপডাউন লিষ্টৰ পৰা আমাৰ কুৱেৰি হিচাপে history of books issue to the library members নিৰ্বাচন কৰা যাওক এতিয়া আমি বাওঁফালে কুৱেৰিটোত থকা ফিল্ডবিলাকৰ এখন তালিকা দেখা পাইছোঁ আমি ৰিপৰ্টটোত সকলোবোৰ ফিল্ড বিচাৰো গতিকে আমি সোঁফালে মুখ কৰি থকা ডবল এৰো বাটনত ক্লিক কৰি দিম এতিয়া পৰৱৰ্তী ধাপলৈ যাবলৈ নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰক দুই নম্বৰ ধাপ লেবেলিং ফিল্ডছ ছবিখনত দেখুৱাৰ দৰে লেবেল টেক্সট বক্সত বৰ্ণনাত্মক লেবেল টাইপ কৰক ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ধাপত গ্ৰুপিং যেতিয়া কিছুমান নিৰ্বাচিত ফিল্ডৰ আধাৰত ডেটাবিলাক গ্ৰুপ কৰিব লগা হয় তেতিয়া ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ ৰিপৰ্টত আমি কিতাপৰ নামবোৰেৰে ডেটা গ্ৰুপ কৰিব পাৰো এইটো কৰিলে ৰিপৰ্টত আমি কিতাপৰ নাম আৰু তাৰপিছত কিতাপখন ইছ্যু কৰা সদস্যসকলৰ নাম দেখা পাম তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কিতাপৰ নাম দেখা পাম আৰু এইদৰে ই গৈ থাকিব এতিয়াৰ বাবে আমি আমাৰ ৰিপৰ্ট সৰল কৰি ৰাখিম গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ ধাপ চৰ্টিং অপশ্যনছত উপনীত হলো ডেটাসমূহ সময়ানুক্ৰমিকভাৱে সজোৱা যাওক আৰু তাৰপিছত কিতাপৰ নাম অনুযায়ী এচেণ্ডিং ক্ৰমত সজাওক ইয়াৰ বাবে আমি ড্ৰপ ডাউন বক্সৰ Sortত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত ইছ্যু Dateত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমি দ্বিতীয়টো ড্ৰপ ডাউন বক্সত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত বুক টাইটেলত ক্লিক কৰিম এতিয়া নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰা যাওক ঠিক আছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰ ধাপ চুজ লেআউট ইয়াত আমি ৰিপৰ্টৰ লুক আৰু ফিল সাল সলনি কৰিব পাৰো আমি কলমনা সিঙ্গল কলম লেআউট লিষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰো আহক লক্ষ্য কৰক যে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট বিল্ডাৰ ৰিফ্ৰেছ হৈ গৈছে ইয়ে সকলোবোৰ লেভেল বাওঁফালে আৰু সম্পৰ্কিত ফিলবিলাক সোঁফালে দেখুৱাইছে এতিয়া আমি কলমনাৰ টু কলমছত ক্লিক কৰিম দুটা কলমৰ লেআউট দেখুৱাই তলফালে থকা উইণ্ড'খন আকৌ ৰিফ্ৰেশ হৈ গৈছে এই ধৰণে বেস উইজাৰ্ডে আগবহুৱা লেআউটৰ পৰা আমি যিকোনো এটা বাছি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পিছত ইয়াক সাল সলনিও কৰিব পাৰোঁ এতিয়াৰ বাবে আমি প্ৰথম আইটেম টেবুলাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিম আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে অন্তিমটো ধাপ ক্ৰিয়েট ৰিপোৰ্ট ইয়াত books issued to members report history বুলি আমি আমাৰ ৰিপ'ৰ্ট এটা বৰ্ণনাত্মক নাম দিম ডাটাবেছৰ পৰা সদায় শেহতীয়া ডেটা প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰাকৈ এতিয়া আমি আমাৰ ৰিপৰ্টটো সজাম ইয়াৰ বাবে ডাইনামিক ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰক যিহেতু যেতিয়াই আমি ৰিপৰ্টটো চাবৰ বাবে খুলিম তেতিয়াই শেহতীয়া ডেটা চাব বিচাৰিম ঠিক আছে আমাৰ ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা শেষ হৈছে ক্ৰিয়েট ৰিপৰ্ট নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰা যাওক আৰু শেষত ফিনিশ বাটনত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি এখন নতুন উইন্ডো দেখা পাম আৰু এইটোৱে হৈছে আমি এইমাত্ৰ তৈয়াৰ কৰা ৰিপৰ্ট লক্ষ্য কৰক যে ইয়াত ফিল্ড লেভেল একেবাৰে ওপৰত বোল্ড ফন্টত আছে আৰু প্ৰকৃত ডেটা এটা টেবুলাৰ ফেশ্বনত আছে আৰু লক্ষ্য কৰক যে ইছ্যু কৰাৰ তাৰিখ অনুসৰি এসেন্ডিং ক্ৰম অৰ্থাৎ সময়ানুক্ৰমিকভাৱে সজ্জিত হৈ আছে আৰু তাৰপিছত পিছত ক্ৰমত কিতাপৰ নাম সজ্জিত হৈ আছে এইদৰে আমি লাইব্ৰেৰীৰ সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ সময়ানুক্ৰমিক ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত ৰিপৰ্ট কেনেকৈ সালসলনি কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিম আপোনাৰ বাবে এছাইনমেণ্ট প্ৰকাশক অনুসৰি গ্ৰুপ কৰি লাইব্ৰেৰীৰ সকলো কিতাপৰ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰক প্ৰকাশক আৰু কিতাপৰ নাম দুয়োটাই এচেণ্ডিং ক্ৰমত থাকিব লাগিব কলমনাৰ ছিংগল কলম লেআউট ব্যৱহাৰ কৰক ইয়াতে লিবাৰ অফিচ বেছত ৰিপৰ্টছ সম্পৰ্কীয় টিউটৰিয়েল অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো কেনেকৈ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হয় Reporter field bilak nirbason, labeling aru sorting kara hoy, report layout basoni kara hoy, aru static ba dynamic hisape, reporter dharan basoni kara hoy. Spoken tutorial project talk to a teacher projector eta ongo, yak National Mission on Education through ICT MHRD Government of India, hohai korise. A prokolpo, spoken tutorial.org e coordinate korise. A homporkot odik dot a linkot poajabo. এই স্ক্ৰিপ্টখন আগবঢ়ালে পল্লৱ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ